My też i to już nie jesteś celebrytą Twa kariera dawno już finito Trzeba było nie być pazerito Teraz my to sito najpierw sława Teraz chcę być inkognito W głowie dudni się cichym jękiem Szefuje się już naczyń nową stertę My jeśli to już nie jesteś celebrytą Teraz nawet nie stać cię na burrito My to sito Była sława to marzyło ci się apelito Fani pomyśleli dość Finito, bo marzyło ci się Senzorito to, Byłeś kimś, to było fantastycznie go Słuchał cię każdy polityko My to to, Twa kariera dawno już finito Więc my to to.